Salü a tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai apporté une autre vidéo. Résumé complet le combat pour l'amour, avant de commencer, likez et laissez un commentaire si vous aimez la vidéo. Le combat pour l'amour, épisode 71, l'ouvrage est de retour mais cette fois-ci étant marié à Maïk. Est-ce une autre ruse de youvrage pour détruire la vie de Kunji et Twinkle? Dis-nous en commentaire ce que vous pensez. Le combat pour l'amour, Mahi supplie à son père de le pardonner mais il refuse. Mahi dit je t'en supplie pardonne-moi. Et Ramin Eder dit non je ne pourrai jamais te pardonner, sors d'ici. Quitte cette maison plus vite et va t'aisant loin de nous. Emaï dit a son père qu'elle voulait aller vraiment le voir vous comprendrez pourquoi je l'aime vraiment beaucoup ces garçons. Praminéder répond je crois pas que ce garçon est si gentil. Et Youvi a dit je suis là rien que pour toi et Twinkle dit Youvi toi Emaï dit c'est ce garçon celui dont je vous ai parlé était là pour ma réunion. a tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.